tutto. Una parola sfrontata e gonfia di boria. Andrebbe scritta fra virgolette. Finge di non tralasciare nulla. Di concentrare, includere, contenere e avere. E invece è soltanto un brandello di bufera.